тағырақ бешінші г жоқ байке қанша киет эми канча эле эми бир сезон киет эки үч ай киет көп болсо окуп жок байке бутунун размерин сурап атам а ошентпейсизби элүү төрт 54 байке бізде андай размер жоқ а андай жоқ бөлөш бөлөш алып кие сондай жоқ жок колошка а жоқ па андай оба ой ким бул тапта так айбек жок Асқат? жок азамат мирлан нурдин жоқ мурадил менна ой сіз кімсіз бәке кешіресіз жоңыз эме кече интернеттен экөөбүз таанышканбыз да жана таанышкан жана айдинасыз да жок ал эмесмин адашып алдыңыз ал эмессизби келиңиз таанышып мен таанышпайм мен мен атым Нурбек. сіздің атыңыз кім болады сендейлерге атын айтсын деп апам қойған емес ну мейлі анда қаншаншы жылы төрөлгөнсүз мына жашыңыз қаншада чыныгы мырзалар қыздардың жашын сұрабайды мақұл мақұл классташтарыңыз қанша жашта билбейм болот тұрғанда қаяқтан боласыз қаяқтан қаяқтан боласыз ошоны айтып қойыңызшы маған эми ошол аябай важный болтабы жок эми мындай таанышып отуралы деп атпаймынбы мындай таанышып Жоқ. келіңіз саған жөн эле селфи қылып коелучу келиңиз мындай жөн бір. селфи қылып қоясыз, анан эме жок байке Таңызшы. Чоңыз жоқ. Чоңыз жоқ дегенде мына пароль логиніңді айтып қойшы, чоңыз. Паролің логин барбы логин жазыңыз мээрим талас точка бирим той токсон тогуз маймылча инбокс точка ру бокс дейби кой эми боксер кыздар менен таанышып алып мен жо логин пароль барбы логин пароль нурбек сен мени жакшы көрөсүңбү ооба аябай жакшы көрөм да сени өлө жакшы көрөм нурбек ооба экөөбүздүн бактыбызга ким себепкер болду эле мени ким сунуштады эле сага эми жаным билесиң го эми менин душмандарым көп го унутуп калдым ошолордун бирөөсү да ооба душмандарым көп эмне тамаша тамаша жан ошондо мени сенің душмандарың саға пихать эттиби жок тамашалатпайм просто сен не эмне экен деп атпаймынбы тамаша кейін, нурбек булдан кийин тамагыңды өзүң жасап жейсиң кириңди өзің жуйсуң душмандар аны кылбайт берейін ооба баягы бир байкең бар эле го байкеңби тайкеңби жана унутчак болуп ооруганчы тайкемби ким ким өжөрбек да ошо өжөрбек тайкең ошо эмне болду айыктыбы эмне болду айыгып оорусу унутчактыгы айыгып жакшы болуп калдыбы ой жок ой айыккан жок анын оорусу кайра күчөп кетпедиби отурса турганды унутуп калат не олды, сұрап қалыпсың аны не просто кішіне ақша сұраш керек болу адады, бір он сомды үш. ей нұрбек ұятың бі сен біраз ұяласың ба өзің оқ. болсо ақша сұраймын қойып тұр біраз өткенде эле мен жети сом алғам біраз ұмытып қалсын ашоны. эстеп кетіп қайдан беребиз он жети сомды айтып қойсаң ғой сұрағанда мындай айтып қойсаң ғой мен білбеймін мен мына сұрап алсам анан кейін барып мен ал бат эле унутуп деп айтпаймын да